С ними сложно будет играть. Что Ладно, ты походу интереснее. Да я вообще первый раз играю. <laughs> Так, кто там? Второй. Так, у нас первый. Первую не сы, сейчас все быстренько проиграем, нахуй, начнем заново. <laughs> общем, по стандарту, по стандарту. Надо заигрывать не надо. Ну давай. Прыгаем в море и ждем, пока все пиздец. А, мол, да, сюда поехали. Эй, ну. красавчик, я же, да? О, к нам гости с левой да. стороны, 4 пидоров. Они же приземляются, пидоры, двухногие. Ну да. еще те. Ой, куда падать, куда падать. Кину. <laughs> Подавай четвертый. Там соседнее здание. Соседнее здание четверочка, ладно. Блять, ну как? С чего он меня ебанул-то нахуй? Погоди, друг. Их двое. Ты снял одного? Нет. Я его подранил. Где они? Здание. Тусуется. Я вот не понимаю, откуда пушки взяли, а вот это вот мне непонятно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно, смотри. Ой, еще двое, блядь. Шутника включил, ты так Это здесь он шутника включил. Ну, Брось ты его нахуй. Собирайте жетоны, да и все. Вертолет подбейте нахуй. Так будет интереснее. Они, они задумаются, блядь, ёбаны, мы все просрали, нахуй. Что теперь делать, нахуй, и застрелятся, нахуй. <laughs> кого? Еще есть. Только у меня, у меня. Офигеть. Да, ну, опа, я тебя не ожидал, нахуй, что ты всех убьешь, нахуй. Я а, думал, ты вообще красавчик. меня батареи нету, я... Да ты их всех грохнул. Сейчас можно бегать тут нахуй, тусить, даже без Петровка стволов. Бросай стволы. Ай, красава. Ну, нет, шутки шутками надо, но брони-то реально нету. Да, а что брони нет? Ну вообще он дохлый летит. <laughs> Дай пластинку хоть одну. Спасибо, спасибо. Сейчас, спасибо. Блять, хуя. Вот как вы так летаете, на? Я, блядь, даже не долетел, на. Придется бежать. На. Кто, кто, кто, кто, Пойдем дальше всех раз. Airdrop is coming. Только собирали. блядь, опять снайпа нахуй. О, Че, снайпа работает тут или что? Да я не... Не, мне попалась. Хуйнишка. Блять, у нас вертолет угнали. А нет, это четвертый. А, нет, у нас, у нас это... Стреляй в него! Я сейчас всех, ну, всех убью. Да, мне тут походу бегать бесполезно. О! кто застрелил? <laughs> Ты что, свариваем отсюда? Надеюсь, вертолет туда свалить собирать ни дробаши, ничего. А, улучшай, когда он заберем, это Осторожно, заведи это пропеллер ебаный. да, это... Блин. Че, когда дроп? Торгорный есть. Станция есть. Lógico que eu amo esse que dando aí no Airdrop is coming. Давай первую лут, смотри. Тут нет. Там не было ни хера четвертого. Куда попал? Похуй. Мне просто, блядь, поплавать захотелось. <laughs> Этот, первый дал бронь, берите нигде. Не, не, говорит, не надо. Оставь себе, говорит. <laughs> Да все ништяк, мы тебя не бросим.